Molti di voi ci hanno chiesto di fare dei video sul K-pop. Ebbene, eccovene qui uno, in cui analizzeremo i testi più eh, originali della musica coreana. E se questo video raggiunge i 1000 like, faremo la parte 2. Fantastic baby, no? Premesso che l'inglese non è la prima lingua di tutti, quindi è facile incappare in tonnellate di errori di English, che poi per qualche strano motivo sono spesso presenti nei testi dei gruppi coreani. Siccome molti di questi versi non hanno un significato compiuto, per tradurvi cotali meraviglie abbiamo deciso di affidarci al vecchio e caro Google Translate. Alcune canzoni sono un po' datate, probabilmente dato il successo di questo fenomeno K-pop adesso avranno assunto dei traduttori migliori, ma fortunatamente abbiamo un bel repertorio degli anni passati che sicuramente vi faranno sorridere. Pronti? Si parte! Sexy, free and single, I'm bingo. Uh, sexy, gratis e single? Sono pronto per il bingo! Eh? Just close your lips, shut your tongue. Chiudi le labbra e chiudi la lingua. E come si chiude la lingua? vai a calci nel sedere. Eh. È ora di smettere di provare a calcolarti, che mi stai rendendo frustrata. E- eppure noi. Ogni giorno mi shock, ogni notte mi shock. E forse ecco il perché di questi testi. Make Fai un amore, piccola, fai solo un amore, sentendomi così bene nel mio cuore. Eh, ok. Careless, careless, shoot anonymous, anonymous, motherless, motherless, no one care about me. Uh, aspetta, questa è bella, eh? Disattento, incurante, spara all'anonimo, anonimo, senza cuore, senza mente, nessuno che si preoccupi per me. Roll like a buffalo rotola come un bufalo. <laughs> la body shaming dagli EXO non ce l'aspettavamo. Ehi ragazzo, mi fai sentire debole, ma non ti preoccupare, mi sto innamorando di te. Ah, anni di lotte per l'uguaglianza delle donne buttati nel cesso con un solo verso. Concludiamo con gli Shiny che hanno davvero brillato per l'originalità di questa canzone. Colla, colla, colla, Colosso fantastic, fantastic, fantastic, elastic, elastic, ora fai! E tutti abbiamo capito colla, eh, perché non dicono rocca, dicono proprio colla. Noi andiamo rocca, rocca, rocca, rocca, fantastico, andiamo rocca, rocca, rocca, rocca, rocca, così elastico, fantastico, fantastico, fantastico, elastico, elastico, elastico, ti chiamo farfalla. Cioè uno ha bevuto pesante prima di butta giusto testo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti chi di voi è sexy, gratis e single e pronto per il bingo. Real.